Baby. Baby, talk, baby. Sweetheart. Uh, uh. <laughs> and he's going to kiss me now. Like underwear is about your skills, your knowledge, your potential, your, your capacity, and your education. Education is not all about like your school education. Education is like your. Coconut is, is a tree that it gives mango. Holy shit. Hello hello යා මිට. කපිල රත්නායකද ඕ කතා කරනවා සමේ වෙලාව කතා කරන්න පුළුවන් දන්න පොඩ්ඩක් පුළුවන් සමම කතා කරන්න AB ක්‍රේෂන්ස් ඇඩ්වසින් ෆර්ම් එකින් සමං කතා කරේ නං පොඩි ප්‍රඩක්් එකට සව කටක් කරගන්න ඕන කරන්නේ ආමකද ප්‍රක්ය සම අප ක්‍රේට ඩෙක් න්න මඩට ම ෝන දෙන්න සට පොඩ කතාරන්න පුළුවන් ම ලයික දෙන්න හලෝ හලෝ මිට. කපිල් යාස්පිගෙන් අපි වගේ වීඩියෝස් බලනවා ඉන්ස්ටග්‍රෑම් එකේ YouTube චැනල් එකේ හරිම ලස්සනය තැංකූ තැංකේ ඉතින් අපි මේ කතා කළේ මේ අපේ කම්පනිය එකේ මේ කරන්නේ ඔය පොඩි දේශී ආහාරවලට මුල් තැන දීලා ඒ ගැන පොඩි පොඩි ප්‍රඩක්ස් ටිකක් හැඩටයිස් කරන එකක් මොකක්ද ප්‍රඩක්් එක අපේ අලුත්ම ප්‍රොජෙක්් එක තමයි ඔය කුරක්කං යුනෝ කුරක්කං කුරක්කං වලින් හදන කෑම ජාති. දන්නවාද කුරක්කං කියන මොනාද කියලා දන්නවා දේ ගැන පොඩ්ඩක් නොලේච් එකක් තියෙනවද? ඔව් තියෙනවා. ඔය තලප හැලප හොවා ගැන දන්නවද? ඔව් දන්නවා. දන්නවා. තලප කියන්නේ මොනවාද? අර තලප වගේ තියෙන එකනේ තලප. හ්ම්. ඒක කොහමද හදන්නේ කියලා දන්නවද? ඒක නම් දන්නේ නැහැ. <laughs> හැලප එතකොට? ඔව් හැලප නම් අර මොනවාද කොලේ ඇතුළට දාලා ලන්ච් ෂීට් ඇතුළට වගේද? නෑ ලයිසිත් නෙවේ මොකක්දර ගහේ කොල මොන ගහද කොස් කොල නෑනෑනෑ ලොහු කොලේ තේක්ක වගේකද ආන්නේ වගේකෝ එකනිකම් මම් බැලුවේ ටිකක් දැනගෙන ඉන්නවනම් අපිට මේ ප්‍රඩක්් එක ඔබතුමත් එක්ක ඉස්සරහට අරන් යන්න ලේසි නිසා එකද කියවල් හරි තේරුම් ගන්න පුළුවන් එක හදන විදියනේ කන්න මේ පොඩි ඩාන්ස එකක් දාලා හරි හෙම ඕනි අපිට පුරක් කරෝටි ඔලු උඩ තියාගෙන නැත්තන් පුරක් අයකට ගිහිල කරගන්නත් පුළුවන් ඔන්න මිස කපිල ඔව් පාසන්න. ඔයාගේ අයිඩියා එකක් මොකක් හරි අපිට දැන් මගේ අයිඩියා එක තියෙන්නේ මේක ෂූට් එක ප්ලෑන් කරන්න අපි කොහේ හරි ගිහිල්ලා ගමක වැවක නාලා හරිද? ගොඩට ඇවිල්ලා. තලපයක් ඔතාගෙන කාලා. අන්න එහෙම. ඒ වගේ. නෑ දැන් අමාරුවේ දැන් එකපාර හදිසියෙම කතා කළේ එහෙම අමාරුයි. ඇයි අර වීඩියෝස් වල ලස්සනට ප්‍රසන් කරන්න ගානට ගිහිල්ලා නිකන් මන් දැක්ක දෙක තුනක මේ <laughs> මොන ස්ක්‍රිප්ට් එකක් අරන් දු ලස්සනට කියන්නේ. ඔහෝ ඒ වගේ කුරක්කන් සීන් වලට ගොඩක් ගැඹුරින් හිතන්න වෙනවා අපි. පොඩි නේ ඒවා චූටි චූටි අටනේ තියෙන්නේ. හදලා මේ කාලා පෙන්වන්නනේ තියෙන්නේ. හදලා කාලා පන්න හරියට මරි. ඔයා අයිඩියා එක ලස්සනට ඔලුවට. ආ ඔව් එහෙම කරමු. අපි කුරක්කන් ගහ ළඟට යනවා. ආ. පස්සේ කියනවා ඕ බේබි කුරක්කන් කියලා. ඕ බේබි කුරක්කන්. කුරක්කන්. ඕකේ. එතකොට ඔක්කොම බේබිස්ලා ටික කුරක්කන් ටික තහදිහා බලාගෙන ඉන්නවා. නියමයි. නියමයි. ඊට පස්සේ ලොකු අලියෙක් කොතෙන්ට එනවා. අලියෙක්? අලියෙක්. ඕකේ. හරි. ඒක ෂූට් එකට අලියෙක්ව ගන්නත් ඕනේ කන්ටැක්ට් කරලා. රැප් එකක් කියාගෙන එක්කෙනෙක් එනවා. කුරක්කං ඔබෙබි කුරක්කම් බෙබිබි කුරක්කං ඔබෙබි කුරක්කං කියලා එහෙම නියමයින ඔය තියෙන ඉඩියස්සා ඕ වීරස්යන් අපි පටන් ගන්නවා දැන් කුරක්කං වලින් අපි අදාමුතු ආකාරයක වටලප්පමක් හදන්න යන්නේ වටලප්පමක් ඔව් මේකට අලුත් concept ගේන්න බෑ හදන්න බැරි වුණත් කියද්දි කියන්න බෑ එහෙම කුරක්කන් වටලප්පම එහෙම කරන්න තමයි මං හිතන්නේ පුළුවන් ඕක. ඒතකොට මේක අර ඔයාලා කිව්ව බේබීස්ලා ටික කොහොමද හොයාගන්නේ? ආ නෑ නෑ බේබී කවුරුත් එන්නේ නෑ ඔතෙන්ට. පොඩි පැල කුරක්කන් තිබ්බොත් ඒවට කියන්න පුළුවන් කුරක්කන් බේබීස් කියලා. හරි මම මේක අපේ මැඩම්ට කියන්න. මේ ඔම ඔම ඔම ඉන්න මිස කපිලා මම මැඩම්ට දෙන්න ගොමින්ට අපලේ. ආරයි. හෙලෝ හෙලෝ මං අහගෙන හිටියේ කතාව. මේ මේ ඔයාට ඕකට දැන් මොඩල් කරන්න ගෑනු කෙනෙක් අර ගෙවිලියක් වගේ නැත්තම් මට වනත් එන්න පුළුවන් නෑ මේකෙදී අපි පිරිමි අය විතරයි මෙතනදි ගන්න තීරණය කරේ ආහෙමද හරි හරි අපි ගෑල්ලම විකුණන්න සූදානවන්න යාලා පෙන්නලා ආහෙමද ඕකේ කපේල් තැංකයෝ අපිත් එක් කතා කරාට අපි ශායෆම් එකෙන් මේ ගුඩ් මෝනිං ශා ප්‍රෑන්කෝල් ප්‍රෝග්‍රම් එකෙන් තමයි කතා කළේ ස්ටික් ඕකේ ඕකේ හැබැයි මොලන්නතත් මොනියම අයිඩියස් ටිකක් නම් තියෙනවා මොකද මෙ කුරක්කන් මේ හැලප හදන්නේ ඔතන්නේ මේ තේ තේක කොලවලන එතකොට කැන්ද කොළවල මුරාද දන්න කැන්ද කොළවල ඔතන අයිතින් තියෙන කොලේ ඔතන තමයි වෙලාවට මං හිතන්නේ එක කන්න පුළුවන් <laughs> තැංකල් සෝමච් මම අංජු ඉන්න කියලට දෙන්නම් හරි හෙලෝ තැංකෝ තැංකෝ වැරිවාච් අපි එනම් කුරක් කන්තියක් කාල අපි එන ජයවා අපි හම ඕකේ ඕකේ